son of Sachimata was Vishwarup. He had left home because his parents were planning to get him married and he didn't want to enter into the great ashram. So he left home and he went, he also he had become a sannyasi. तो श्री चैतन्य महाप्रभु के एक और भाई थे विश्वरूपा तो वो घर छोड़ के चले गए थे क्योंकि उनके माता पिता उनका विवाह कराना चाहते थे लेकिन वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करना चाहते थे तो इसलिए वो घर छोड़ के संन्यास ले गए So when the first son Vishwarup left home and took sannyas, then Jagannath Mishra and Sachimata thought, we don't want this to happen to our, our second son, to Nimai. We- They thought, if if Nimai gets education, It will not be good for him. He may also want to renounce the world. So we won't send him to school anymore. तो जब उनका पहला पुत्र विश्वरूप इस प्रकार संन्यास लेके चला जा चुका था तो उनके माता पिता ने सोचा कि अगर निमाई को भी शिक्षा प्राप्त होगी तो वो भी इस प्रकार संन्यास ले लेगा तो हम उसको कुछ शिक्षा प्राप्त होने नहीं देंगे इसलिए वो उन्हें विद्यालय नहीं भेजते थे So when Nimai didn't go to school anymore, then he would get into a lot of mischief and he would do fun, unusual things. Like he would sit in the garbage one day. His said she, mother said she came and she found Nimai sitting in the garbage among all the pots which had been thrown out, the clay pots which were used for cooking. He was sitting there with all of this garbage And mother said she was shocked. Why are you sitting there? तो जब निमाय विद्यालय नहीं जाते थे तो बहुत शरारत किया करते थे तो एक बार वो ऐसे शरारत कर रहे थे कचरे की जगह जाके बैठ जाते थे तो एक बार जहाँ उनके माँ मटके पड़े थे गंदे मटके तो निमाई जाके वहां उन मटकों के बीच में बैठ गया तो माँ सच्ची आश्चर्यचकित हो गई निमाय आप क्यों इधर बैठा है And Nimai told his mother, he said, you don't tell me to school. How do I know what's pure and what's not pure? I'm not, I don't know anything. You don't let me go to school. I don't know anything. I don't know what's right, what's wrong. तो निमाई ने अपनी माता को बोला मुझे कैसे पता क्या जगह साफ है क्या अशुद्ध है आप मुझे तो विद्यालय भेजते ही नहीं हो मुझे कैसे पता क्या सही है और क्या गलत है So then all the neighbors in the community there in Mayapur, they also told Jagannath Mishra and Sachimata that this is not very good, that you don't let your son go to school. You know, you're worried about him leaving home and becoming a sannyasi, but this is not the way. You have to depend, just see what is the will of the Lord. What is God, the will of Lord Krishna? If Lord Krishna wants your son to leave home, you will leave home. If Lord Krishna wants you to stay at home, you will stay at home. You have to depend on Krishna. You can't just stop him from having education. It's not right. तो तो <clears throat> जब आस पड़ोसी ऐसे देखते थे तो उन्होंने माँ सच्ची को बोला कि आप निमाय को विद्यालय नहीं भेज रहे हो ये अच्छा नहीं है आपको उसे विद्यालय भेजना चाहिए उसे सिखाना चाहिए तो आप डरते हो कि आगे निमाय चल के संन्यास ले लेगा या नहीं लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए आपको कृष्णा के ऊपर निर्भर रहना चाहिए कृष्णा चाहेगा तो आपका पुत्र संन्यास ले लेगा नहीं चाहेगा तो नहीं लेगा So in this way, Lord, Lord Chaitanya, our beating said, Nimai went back to school and he got his education. And later on, Mother Sachi arranged marriage for him. First wife was there, uh, Lakshmi Priya. Unfortunately, while Chaitanya Mahaprabhu was traveling in Bangladesh, at that time, Lakshmi Priya was bitten by the snake. तो इस प्रकार फिर निमाई को विद्यालय भेजा उसकी माता ने और वो पढ़ाई किए और फिर उसका पहला विवाह कराया लक्ष्मी प्रिया से लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ एक बार निमाई जब धार गए थे तो एक सांप आया और उनको दस के उनका मृत्यु हो गया था So she was bereaved and she And after a short time, another second was reached. This was Vishnu Priya. And she was a, a young girl, daughter of a nice Brahmana family. And she seemed like a natural, very nice wife for Chaitanya Mahaprabhu. So he had a nice wife, very faithful, very chaste, and he had a very loving mother But Chaitanya Mahaprabhu gave them up to leave home, to become sannyasi. तो इस प्रकार से आ, उनकी पहली पत्नी का मृत्यु हो गया था फिर उनका दूसरा विवाह किया गया विष्णु प्रिया के साथ तो उनका पास इस प्रकार से बहुत अच्छी कन्या की विष्णु प्रिया एक अच्छे ब्राह्मण परिवार की थी उनके पास माता अच्छी माता थी माँ सच्ची अच्छी धर्म पत्नी थी लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने घर छोड़ दिया संन्यास संन्यास लेने के लिए So you should understand why Nimai left home like this. He had a higher purpose. If he would simply stay at home with his mother and with his wife, then he can keep them in Krishna consciousness. But Nimai has to give Krishna consciousness to the whole world. Therefore, he left the home. So, तो हमें यहाँ पर लक्ष्य समझना चाहिए कि श्री निमाई क्यों घर छोड़ के गया क्योंकि अगर निमाय घर में रहेगा तो वो अपनी माँ को और अपनी पत्नी को कृष्ण भावनामृत दे सकता है लेकिन अगर बाहर जाएगा संन्यास लेगा तो पूरे विश्व भर में कृष्ण भावनामृत को बांट सकता है Chaitanya Mahaprabhu displays, taught, he taught us his mood in the famous statement, Priti Viti Achayat Nagar Adigram Sarvatra Prachar Haive Moran. The holy name will be chanted in every town and village around the world. तो श्री चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य हमें इस श्लोक से पता पड़ता है कि पृथ्वी के यात्री नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार नाम कि भगवान का पवित्र नाम विश्व भर के हर गांव हर ग्राम में बोला जाएगा तो Chaitanya Mahaprabhu at the age of twenty four even to प्रमापुर गंगा इवन ओवर टू का And Katwa is where the ashram of Keshava Bharati is. And it was Keshava Bharati who initiated him into the sannyas. इस प्रकार 24 वर्ष की उम्र में चैतन्य महाप्रभु घर से निकले और वो सीधे गए कटवा वहां पर केशव भारती महाराज थे जिनसे जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु को संन्यास आश्रम में दीक्षित किया Earlier, Mahaprabhu had gone to Gaya, and in Gaya, he had taken Diksha from Ishwarapuri. तो पहले चैतन्य महाप्रभु गया गए थे और वहां उन्होंने दीक्षा ली थी ईश्वरपुरी से When he came back from Puri, he came through a place called Kanai Natsala. there's a place now in what's called Jharkhand, the state of Jharkhand. But anyway, Kaninatsala, we have Iskon temple there now. It's very, very special place. Chaitanya Mahaprabhu came from Gaya to Sala, and there he had darshan Krishna. He saw Krishna. तो चैतन्य महाप्रभु जब गया से नीचे तो वो एक स्थान पर आए थे कनाई नाटशाला ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है अभी अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का मंदिर भी है वहां पे तो जब चैतन्य महाप्रभु वहां कनाई नाटशाला में आए वहां उनको कृष्ण का दर्शन हुआ तो because he been initiated into the chanting of the holy name, previously Nimai had been a scholar, he'd been teaching Nyaya, logic, but now he's become a devotee and he just wants to chant the holy name of Krishna. And he's in ecstasy, thinking of Krishna and chanting the holy name and discussing topics of Krishna. तो पहले श्री चैतन्य महाप्रभु की रुचि न्याय में होती थी वो न्याय पढ़ाते थे तर्क वितर्क करते थे लेकिन अभी वो भक्त बन गए जब गया से आए वो कृष्ण का नाम लेने में उनको रुचि था और हमेशा परम आनंद में रहते थे कृष्ण का नाम लेते हुए और कृष्ण कथा कहते हुए So he stayed at home for some time after his initiation, but then he decided it was time for him to leave the home and go out and go to preach and give the holy name. तो वो कुछ समय घर में रुके दीक्षा के बाद लेकिन फिर उन्होंने ये तय किया कि अब सही समय है घर से निकल जाने का और दूसरों को जाके भगवत नाम देने का But Chaitanya Mahaprabhu did not encourage other people to follow his example. Rather, he taught people to stay in whatever position they're in, and to hear about Krishna in the association of devotees. चैतन्य महाप्रभु ने जो किया उन्होंने दूसरों को वो करने के लिए प्रभावित नहीं किया कि घर छोड़ने के लिए उन्होंने दूसरों को कहा कि आप जो स्थान में हो उसी स्थान में रहो परंतु कृष्ण के बारे में सुनो भक्तों का संग करो Just like Chaitanya Mahaprabhu At one point, he went to Kurmakshetra. Kurmakshetra is when you come out from Jagannath Puri and go to south, going towards Vishakhapatna. Halfway between Puri and Vishakhapatna, there's this wonderful temple, ancient temple called Kurmakshetra, which had been ren really renovated by Ramanujacharya. So, uh, जब हम पुरी से निकलते हैं तब विशाखापट्टनम और पुरी के बीच में ये स्थान आता है गुरमक क्षेत्र तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ गए थे गुरमक क्षेत्र में तो वहां पर एक बहुत सुंदर मंदिर है और उस मंदिर का पुनः सजावट किया था श्री रामानुजाचार्य तो महाप्रभु Mahaprabhu came to Kurmakshetra and the nice brought him to his home and fed Chaitanya Mahaprabhu and honored him. And then when it came time for Mahaprabhu to leave, the, this Brahmana said to Chaitanya Mahaprabhu, take me with you. I cannot tolerate any more the pains of material life. Let me go with you. तो चैतन्य महाप्रभु पूर्व क्षेत्र में एक ब्राह्मण के घर आए ब्राह्मण ने अच्छे से चैतन्य महाप्रभु का सत्कार किया उन्हें प्रसादम खिलाया और फिर जब चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे उस ब्राह्मण ने कहा आप मुझे अपने साथ ले जाओ ये भौतिक क्लेश को मैं नहीं झेल पा रहा हूँ But Chaitanya Mahaprabhu got angry and he told them, No, no, this is not the way. He said, Yari deki, tari kaho, Krishna upajesh. Amaragaya Guru Hanakara Desh. Wherever you go, wherever you meet, you tell them about Krishna. And in this way, you become a spiritual teacher. तो चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को कहा नहीं नहीं नहीं आप ये जो छोड़ के जाने का बात कर रहे हो ये सही तरीका नहीं है तो उन्होंने फिर ये श्लोक कहा कि यारे देखो तारो कहो कृष्ण उपदेश हमारा क्या गुरु होना तारो ही देश के आप जिससे भी मिलते हो उसको कृष्ण के विषय में कृष्ण के विषय में उसको बताओ Mahaprabhu didn't want him to leave home. He said, you stay here, but you tell people about Krishna. महाप्रभु नहीं चाहते थे कि तुम घर छोड़ो उन्होंने कहा आप यहीं रहो लेकिन दूसरे लोगों को कृष्ण के बारे में बताओ Another person who also got instruction from Mahaprabhu was Raghunath Das. Raghunath Das was the son of, he was born in a very wealthy family. His father and his uncle were maintaining all the brahmanas in Bengal. And that's including both east and west Bengal. There was one Bengal in the text. तो ऐ- ऐसा ही आदेश श्री चैतन्य महाप्रभु मिला था श्री दास गोस्वामी को तो उनका जन्म एक बहुत ही धनी परिवार में हुआ था इतना धनी परिवार था कि उनके पिता देखभाल करते थे बंगाल का यानी पूर्व बंगाल और बंगाल इससे अलग नहीं होता था So Raghunath Das wanted to leave home, but he had a young wife and his family was very rich. He said, no, I want to go and be with Mahaprabhu. But Chaitanya Mahaprabhu told him, no, you stay at home. He says, don't be a sahaja. Don't make everything so cheap. Go home and behave like a normal person. Keep Krishna in your heart and remember Krishna. रघुनाथ दास गोस्वामी जी की भी एक पत्नी थी तो वह भी चैतन्य महाप्रभु को बोले थे कि उनको घर छोड़ के जाना है तो चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें बोला नहीं आप घर में रहो सब ये सब चीज को इतना सहज मत बनाओ आप घर में रहो एक सही सज्जन की तरह घर में रहो और हृदय में कृष्ण को याद करो So you have to understand the teachings of Mahaprabhu. That Mahaprabhu's followers, mostly, they were in the family life. And Lord Nityananda, he had two wives. He had children also. He had a son, Virabhadra. He had a daughter, Ganga Devi. तो हमें चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों के जीवन से सीखना है उनके अधिक अनुयायी अ, गृहस्थ थे अ, नित्यानंद प्रभु की भी दो पत्नियां थी what is the name of the goddess? Ganga Devi and, and Vishnu. Veerachandra. Veerachandra or Ganga Devi. Santan we think can Veerachandra, he never married. He stayed from brahmachari. So after Veerachandra, there was Veerbhadra, right? Veerbhadra. Thank you. Veerbhadra. No, Veerbhadra. So Veerbhadra, I think, married, stayed brahmachari. So that was the end of the line of Lord Nityananda. वीरभद्र ने विवाह नहीं किया अब वे ब्रह्मचारी रहे तो वहां पर भगवान नित्यानंद प्रभु का वंशज समाप्त हुआ Some people claim Nityananda Vamsha, right? You hear the Ni- Nityananda Vamsha, they say they are the descendants of Lord Nityananda. No, they have some connection. Maybe they're from the village where Lord Nityananda for the first time. Maybe they were initiated in that line coming through Lord Nityananda, but there was no direct descendant after Lord Nityananda's son first son, the Virabhadra. तो हमने सुना होगा कई लोग कहते हैं कि हम नित्यानंद वंशज से थे शायद उनका कोई संपर्क रह सकता है नित्यानंद प्रभु से शायद वो उसी गांव से थे जहां नित्यानंद प्रभु थे परंतु वास्तव में जो उनका वंशज है वो वीरभद्र के बाद नहीं बढ़ा क्योंकि उन्होंने विवाह नहीं किया They claim they are the authorized descendants of Lord Nityananda. So we say, all right, then do the work of Lord Nityananda. Go and deliver Jagai and Madai. तो बहुत लोग हैं वो कहते हैं हम नित्यानंद वंशज हैं तो हम कहते हैं ठीक है अगर आप नित्यानंद वंशज हो तो जो नित्यानंद प्रभु ने किया वो काम करो जाके जगाई और मदाई का उद्धार करो Don't just sit and say we are the acharyas because we are born and then through in the line of Nityananda. You have to do the work of Lord Nityananda. This is what we know. Lord Nityananda was going with Haridas प्रीति गरी गरी गिया करो ए भिक्षा बोलो कृष्णा भजो कृष्णा तो तो जो लोग कहते हैं कि हम नित्यानंद प्रभु के वंशज हैं आप खाली ऐसा बोल के अपना घर में नहीं बैठा रहो जाओ जाके जगह मताए का उद्धार करो तो चैतन्य महाप्रभु ने भी ये आदेश दिया था नित्यानंद प्रभु के प्रति घरे घरे जाओ करो ही भिक्षा भज कृष्णा बोलो कृष्णा करो कृष्ण शिक्षा So Lord Chaitanya Mahaprabhu followers were people like Lord Nityananda. Advaita Acharya, he had six sons. Six sons. His wife was Sita, she was also a great devotee. Advaita Acharya had six sons. Oldest son, Achyutananda, was a great devotee of Chaitanya Mahaprabhu. श्री इस प्रकार हम नित्यानंद प्रभु से देखते हैं फिर अद्वैत आचार्य भी थे उनके छह संतान थे और उनका सबसे बड़ा बेटा था अच्युतानंद तो वो बहुत ही महान भक्त था श्री चैतन्य महाप्रभु Advaita had six sons. Three were devotees and three were asara, means they were smarter Brahmins. they were not the Vaishnava. They didn't embrace the Vaishnava philosophy. Rather, they took the smarter path. सो अद्वैत आचार्य के छह बेटे थे तीन वैष्णव भक्त थे और तीन असार थे यानी कि वो समर्थ ब्राह्मण थे उन्होंने वैष्णव सिद्धांत को नहीं अपनाया वे समर्थ ब्राह्मण रहे But three were very great devotees, and they were both very much full faith in Chaitanya Mahaprabhu. So much faith that when Achyutananda was a young boy, a young child of only four years old, When he heard that Mahaprabhu had been initiated into sannyas, he said, Mahaprabhu is the Supreme Personality of Godhead. How can anybody become his guru? अच्युतानंद इतने महान भक्त थे जब वो चार वर्ष के थे उन्होंने सुना कि महाप्रभु ने संन्यास लिया है तो उन्होंने कहा नहीं चैतन्य महाप्रभु तो परम पुरुषोत्तम भगवान है उनका कोई कैसे गुरु बन सकता है So Chaitanya Mahaprabhu had many followers in the Grihastha ashram, and, but they were great devotees. Advaita Acharya is also the personality of Godhead. He is the expansion from Mahavishnu. तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के बहुत अनुयायी थे और वो महान भक्त थे अद्वैत आचार्य भी महाविष्णु के अवतार हैं Srivas Pandit, Chaitanya Mahaprabhu performed many of his leela in the home of Srivas Pandit. Srivas Pandit was also in the family line, but he was a good, he is at the expansion of Narada Muni. फिर हम देखते हैं श्रीवास पंडित भी आ, उनके घर में भगवान चैतन्य महाप्रभु की बहुत लीलाएं होती थी और वो भी गृहस्थ आश्रम में वो नारद मुनि के विस्तार है and another great devotee who is also in the Grihastha Ashram, Ramananda Rai. Ramananda Rai met Chaitanya Mahaprabhu on the banks of the Godavari, and they had wonderful talks there. And Mahaprabhu requested Ramananda Rai, come back and live with me in Jagannath Puri, and together every day we can discuss Krishna. Before महान भक्त जो गृहस्थ आश्रम में थे वो थे रामानंद राय गोदावरी नदी के तट पे उनका संवाद हुआ था चैतन्य महाप्रभु के साथ और चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें आमंत्रित किया था आओ मेरे साथ आके पूरी रहो महापुरी में हम प्रतिदिन कृष्ण कथा पे वार्तालाप कर सकते हैं महाप्रभु Chaitanya Mahaprabhu met Ramananda Rai, to Ramananda Rai. Ramananda Rai said, hey, this is not right. He said, you're the Brahmana, you're from the Brahmana family, and you're the sannyasi, and I am, I'm, I'm low class, I'm like a, uh, like a Sudra, almost. Humble. Humble. Yeah. Humble. Yeah, he's some lower caste person, although he was highly educated, he was Rudra, and he was the governor of the whole southern region there, which was all part of Utkal. At that time, the king of Puri was ruling all of Utkal, and the southern region was in charge of Brahmananda. So, Sri Chaitanya Mahaprabhu um, रामानंद राय से प्रश्न पूछते थे और उनको उत्तर देने के लिए बोलते थे तो रामानंद राय ने कहा ओ ये सही नहीं है आप ब्राह्मण परिवार से हो आप सन्यासी हो आप मुझे कैसे बोल रहे हो जवाब देने को वो कहते थे वो तो निम्न परिवार से हैं हालांकि वो बहुत शिक्षित थे वो महाराज प्रताप रुद्र के नीचे उन काम करते थे और जो उत्कल उस भाग का नाम है उसके दक्षिण भाग का नियंत्रण Ramanand Rai ke haath tha. But Chaitanya Mahaprabhu said, "Kipa Vipra kipa Nasi Sudra Kini Nai Ye Krishna Tattva Ved Se Guru Hoy, right? Se Guru Hoy. The qualification to be the spiritual teacher, to be the guru is, it, it's not that you have to be a vipra or a, a sannyasi. You may be a vipra, you may be a sannyasi, You may be a grihasta, you may be Sudra, but if you know Krishna Tattva, then you can become the spiritual teacher. आप शायद विप्र हो सकते हो जानकार हो सकते हो लेकिन गुरु होने की योग्यता ये है जिसको कृष्ण तत्व के बारे में पता है वो व्यक्ति गुरु हो सकता है The birth is not the qualification. Somebody may be Brahmana by birth, they may be meat eater, they may be drunkard. You don't know what is the habits today. Kali Yuga Brahmin. So, कोई जन्म से ब्राह्मण हो सकता है लेकिन साथ में वो मांस खाने वाला हो सकता है शराबी भी हो सकता है हमको क्या कार्य करना है वो पता नहीं है तो इस प्रकार अभी कलयुग ब्राह्मण भी बहुत है So Srila Prabhupada, in establishing the Krishna consciousness movement, he made it very clear that we, we should follow these four principles, the four pillars of religion. Srila Prabhupada ji ne ये bahut mahatva diya ki is kalyug mein jo char धर्म के सिद्धांत हैं जो चार स्तंभ हैं धर्म के उनका पालन करना चाहिए The four pillars, Satyam, Sojam, Daya, Tapa. ये चार स्तंभ हैं धर्म के सत्यम शौचम दया और तप And by following our four regulated principles, this way we, we can preserve some pillars of religion. और इस प्रकार ये चार नियमों का जो हम पालन करते हैं इनका पालन करके हम धर्म के चार स्तंभ की रक्षा कर सकते हैं Chaitanya Mahaprabhu encouraged people in their family life. There was one of his devotees, Shivananda Singh. His wife, Shivananda Singh's wife was carrying a child in her womb. And Chaitanya Mahaprabhu saw, oh, the wife of Shivananda Singh is going to have a baby soon. And he told Shivananda, Sen, he said, when your wife gives birth to the child, you give it this name. And Mahaprabhu named the child. तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु उत्साहित करते थे गृहस्थों को भी क्योंकि एक और भक्त थे जिनका नाम था शिवानंद सेन तो उनको पता पड़ा कि शिवानंद सेन की धर्म पत्नी गर्भवती थी कि गर्भ में शिवानंद सेन का बच्चा था उनको चैतन्य महाप्रभु ने बोला ओ जब तुम्हें ये बच्चा जन्म लेगा तब उसे ये नाम देना चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास महाप्रभु Mahaprabhu heard had gone to beg some rice from a, a, a woman then Mahaprabhu was very upset and he said he should never come in my association again he rejected them परंतु जब छोटा हरिदास जो थे जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के मालूम पड़ा उन्होंने एक महिला के पास जाके चावल की भिक्षा मांगी है तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा अभी दोबारा छोटे हरिदास को मेरे संग में मत लेके आना उन्होंने उसका त्याग किया तो Mahaprabhu was not against people being in family life but is against hypocrisy. That if somebody is dressing in the renounced order of life, but at the same time keeping material desires, then this is very wrong. Chaitanya Mahaprabhu गृहस्थ आश्रम के विरुद्ध नहीं थे वो धोखा छल कपट के विरुद्ध थे कि कोई सन्यासी के कपड़े पहने हुआ है लेकिन मन में भौतिक इच्छाएं पाल रहा है तो ये बहुत गलत है So we have to understand the mood of Mahaprabhu, that he wants all of us to advance in consciousness of Krishna. तो हमें चैतन्य महाप्रभु की मनोभावना समझनी चाहिए वो चाहते हैं हम सब कृष्ण भावनामृत में प्रगति करें And we can advance in any position, in any condition of life. It doesn't matter what ashram you're in. You can make spiritual advancement by chanting the holy name and engaging in devotion of hmm. और हम कोई भी आश्रम में क्यों ना हो हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं ये इस पर निर्भर नहीं है हम कौन से आश्रम में हैं यदि हम भगवान के पवित्र नाम का जप करें और भक्ति के कार्य में लगे हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते Srila Prabhupada uh, had some interesting encounters. One time, on, uh, Prabhupada was in Hong Kong And this one Indian man came, and he was an Athindi man, So He came to Prabhupada and he said to Prabhupada, he said, Swamiji, I want to take sannyas. So Prabhupada was surprised, you know, unusual. Somebody in Hong Kong, <laughs> Hong Kong, very materialistic place. And so that somebody's coming, want to take sannyas. And Prabhupada looked at him and said, Why? And the man said, oh, I have a wife and four children Oh, It's terrible. I want to take Sanya. तो एक बार हांगकांग में <coughs> शिला प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आए और उन्होंने शिला प्रभुपाद जी को कहा ओ शिला प्रभुपाद मैं संन्यास लेना चाहता हूँ तो शिला प्रभुपाद आश्चर्य में पड़ गए कि हांगकांग जैसे शहर में आके कोई संन्यास मांग रहा है हांगकांग तो बहुत भौतिक भौतिक इंद्रिय तृप्ति वाला शहर है तो फिर उन्होंने शिला प्रभुपाद को उस व्यक्ति ने कहा ओ शिला प्रभुपाद मेरे पास एक पत्नी है और चार बच्चे हैं मैं परेशान हूँ तो संन्यास ले <laughs> oh, So of course, Prabhupada didn't give that answer. तो बेशक शिला प्रभुपाद ने उस व्यक्ति को संन्यास नहीं दिया But another time, Prabhupada was in Vrindavan and one man came from Arisa This man came and he also said to Prabhupada, he wanted to take sannyas. This Prabhupada ini- initiated him and later on he gave him sannyas also. This was Gaur Govinda Swami, who was a disciple, my God, one of my God brothers, a disciple of Srila Prabhupada. तो अम, एक बार ऐसे ही शिला प्रभुपाद जी के पास ओडिशा से एक व्यक्ति आए और उन्होंने शिला प्रभुपाद जी को कहा कि मुझे संन्यास दीजिए और शिला प्रभुपाद जी ने उन्हें संन्यास दिया और ये थे हमारे His Holiness गौर गोविंद स्वामी महाराज वो महाराज की गुरु भाई So Prabhupada could understand the mind, the mentality, the thinking of the person. What is their motive in taking sannyas? Are they thinking to renounce the world just to become irresponsible? Or do they have a genuine desire to want to do more service for Lord Krishna. तो Prabhupada ke paas wo samajh thi ki wo vyakti ka irada kya hai wo samajh समझ uska lakshya kya hai kya wo sanyas lena chahta hai gair zimmedar banne ke liye kya wo bhagwan ki aur seva karne ke liye sanyas lena चाहते hai When Mahaprabhu took sanyas his mood was like that, to do more service for Lord Krishna. जब महाप्रभु ने संन्यास लिया उनकी मनोभावना ऐसी थी कि वो कृष्ण के लिए अधिक सेवा करें So now is this auspicious month of Kartik, which is a very, very powerful time for all of us to make advancement and to develop more devotion for Lord Krishna. So अभी ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है हम जिसमें हैं कार्तिक ये बहुत महत्वपूर्ण है ये महीने में हम अधिक प्रगति कर सकते हैं कृष्ण भक्ति की ओर And of course, we we do the worship of Lord Krishna in a very simple manner. Just simply, we sing the Damodar Hastakam song as we sang this earlier, and we offer also the lamp to the Lord. और हम इस प्रकार से इस महीने में भगवान की सेवा बहुत सरल तरीके से करते हैं जैसे कुछ समय पहले दामोदर अष्टकम आपने गाया और फिर भगवान को भी कर गया And we don't just do it one day, but we do it every day for this month of Damodar. और हम केवल ये एक दिन नहीं करते हैं दामोदर महीने में ये हर रोज करते हैं and many of us will do it morning and evening. Not just only in the evening, but we can do it in the morning, we can do it in the evening. और हमने इससे बहुत ये केवल शाम को नहीं शाम को भी करते हैं और हम सुबह में भी कर सकते हैं So this is this very special month of Damodar is glorified by all the acharyas. It's a great opportunity for everyone to get rid of bad habits. Bad habits keep us away from Krishna. But the good habits help to bring us to Krishna, to remember Krishna. तो इसलिए ये बहुत विशेष महीना है आचार्य इसका गुणगान करते हैं कि इस महीने में हम अच्छी आदतें कर सकते हैं अच्छी आदतें हमको कृष्ण के करीब लाती हैं और बुरी आदतें हम कृष्ण से दूर ले जाती हैं But if you do something every day for a month, as we're doing this Damodar month, then it becomes a habit. this is what we want people to do. We want you to develop the habit of worshipping Krishna. अगर हम एक काम हर रोज करते हैं जैसे पूरा ये महीना करते हैं तो आगे चल के हमारी आदत बन जाती है और हम चाहते हैं कि सभी लोगों को ये आदत लग जाए कि कृष्ण की पूजा करने की this month of Kartik it's the final month of the Chaturmasya the four months of austerity And in this final month of Kartik, we make a vow, especially we don't take any, uh, Prabhupada, don't take earth dao. We shouldn't take the earth dao during this. You should not take any meat. You shouldn't take any fish, right? You shouldn't take these things or eggs during this month. You should be a very strict vegetarian, even though you may sometimes be non-veg. But this month of Kartik, you want to be very strict and not take any of these foods because it will give you a lot of punya, a lot of benefit. तो इस प्रकार से कार्तिक मास चतुर्मास्य का आखिरी महीना है चतुर्मास्य जो होता है उसमें कार्तिक और शिला प्रभुपाद जी विशेष करके हमें कहते थे कि इस महीने उड़द दाल नहीं खानी चाहिए और इस सम इस महीने मांस भी नहीं खाना चाहिए मच्छी भी नहीं खानी चाहिए तो अगर कोई है जो वरना मांस मच्छी खाते हैं तो कम से कम इस महीने तो मांस मच्छी नहीं खाना चाहिए इससे हमें बहुत लाभ प्राप्त होगा no that was that's although today is a Ekadasi, right? Ekadasi, we don't take rice. That's just one day, no rice. Very difficult, we know. for tangles. No, right. and no fish is also difficult for tangles. <laughs> तो, तो हम नहीं कहते कि कार्तिक महीने में चावल नहीं खाओ नहीं चावल खा सकते हैं आज एकादशी है केवल एक दिन हम चावल नहीं खाते वो आसान है तो बंगालियों के लिए चावल छोड़ना और मच्छी छोड़ना तो थोड़ा कठिन बात है So this is a little tapasya a little austerity. But by doing austerity, we will get purification. And by that purification, we will get real pleasure. तो ये तपस्या है थोड़ी सी और इस प्रकार से तपस्या करके हम शुद्ध होते हैं और जब हम शुद्ध होते हैं तो वास्तविक आनंद का अनुभव कर सकते हैं This is taught in Srimad Bhagavatam. Lord Rishabdev was preaching to his 100 sons. And he told them the importance of doing a little tapasya. इस ये उद्देश्य श्रीमद् भागवतम में बताया गया है महाराज ऋषभ देव द्वारा वो अपने सौ पुत्रों को आदेश दे रहे थे और वो तपस्या का महत्व बताते हैं उस समय by tapasya. Tapasya, that, what is that tapasya? No meat, fish and egg. No chai, no coffee. No bidis. क्या है वो तपस्या मांस मच्छी अंडा नहीं खाना चाय नहीं पीते Take Krishna कृष्ण प्रसाद खाओ for one month. Make it a habit. This way, you can get rid of a lot of other bad habits. ये आदत बना दो एक महीने के लिए कृष्ण प्रसाद लेके और इस प्रकार से आप गलत आदतों से बच सकते हो And chant the holy name every day regularly, minimum 16 rounds. और प्रतिदिन हर रोज भगवान के पवित्र नामों का जप करो कम से कम 16 बार So during this month of Kartik, many devotees they make a vow during this month, this very, not maybe they don't do it for four months, but at least for the last month, this Kartik month, very special. And they make a vow to chant at least 16 rounds and to follow the principles. No meat, fish eggs, give up all the bad things. And when they do that, this way, they They make a lot of progress. They make very good advancement. तो इस प्रकार से कई भक्त हैं वो ये एक महीने चतुर्मास्य के सब महीने नहीं लेकिन कम से कम ये एक महीने व्रत करते हैं कि वो सोलह मालाओं का जप करेंगे मांस मच्छी इत्यादि नहीं खाएंगे और ऐसा करके वो तेजी से आध्यात्मिक प्रगति करते हैं So just by doing these things, we show a good example to other people as well. We worship Lord Damodar, we offer the light. Now some people, they don't have any faith. They don't do these things. I was in Calcutta before I came here. I came from Calcutta and in Calcutta just that the night before I came here, we went out and we did Damodar Puja in the street. And many people, hundreds of people all came to get prasadam and to offer a life to Damodar. तो केवल जब हम ये कार्य करते हैं इससे दूसरों पर भी अच्छा प्रभाव होता है उन्हें भी हम प्रभावित कर सकते हैं तो महाराज कह रहे हैं यहाँ आने के पहले वो कोलकाता में थे कोलकाता से यहाँ आए और कोलकाता में उनके आने के पहले वाले रात में एक कार्यक्रम हुआ था जहाँ उन्होंने सड़क में रस्ते में सभी को दीपदान बहुत लोग आए भगवान को दीपदान करने के लिए प्रसाद पाने के लिए So some people don't do it, but if they just see other people do it, they get a lot of benefit. Just seeing other people do it, they get benefit. तो कोई लोग खुद ये काम नहीं करते हैं लेकिन दूसरों को यदि देखते हैं ये करते हुए तो भी उनको बहुत लाभ प्राप्त होता है There's a well-known story which comes in the Puranas. It tells about this one man. He was a sinful person. He was doing things like selling animal skins and bones. But somehow, somehow, he, just by chance, he came to a place during the month of Kartik and he saw all the people doing all their puja. जानवरों की चमड़ी से चीजें बना के बेचता था तो एक बार ऐसे हुआ कि वो एक स्थान